Rumah nenek banjir, bilang. Ha, eh, rumah nenek banjir ni. Eh, gelap-gelap, gelap-gelap gulita. Rumah nenek banjir. <laughs> Rumah nenek banjir ni. Mana orang yang senapang ni? <laughs> Rumah nenek banjir. Orang di Penaga, orang Sepampat, orang Jondrin, orang murbo, orang Nelayan, orang Wadri. Sini pulang, di rumah nenek banjir. Di luar lagak kan, di dalam duput. Mana ni banjir? Ha? Lamian puluh mah. Puluh mah puluh.